убил его! Я убил его в вулкане! Я победил! Я победил! Карсморт! Я выиграл! Я выиграл! И теперь Карсморт... О, щет! Моя рука! Моя рука!